Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами русские народные костюмы для взрослых, э, женские костюмы, это костюмы дуняш. У нас они бывают э, в нескольких видах, э, нескольких цветов шьются. Это зеленые, красные, синие и желтые. На ваш выбор! У нас, посмотрите, сейчас есть несколько цветов. Это красный и синий. Это абсолютно одинаковые костюмы, просто в разных цветах. То есть по желанию заказчика можно пошить любой цвет костюма. Вот, э, смотрите, красный цвет, синий цвет абсолютно одинаковые, тесьма немножечко только отличается. И цвет. Э, костюм ушьется также э, кокошник, это ручная работа. Посмотрите, вот такой вот замечательный золотистый кокошник. Э, данный кокошник, он универсальный. Он может подходить как э, к синему цвету, так к красному, к зеленому и к желтому. Э, но также можно пошить и другого цвета кокошник, то есть в цвет самого платья. То есть это может быть и красный, и синий, и зеленый. Любого цвета. Это ручная работа. Здесь вот посмотрите бусинки. Все очень аккуратно сделано. Здесь у нас пайетки золотистые. По краю у нас проходит тесьма также с бусинками. Сзади кокошник у нас на ленточках желтеньких, желтые ленточки и резиночка. Вот такая резинка, она тянется, то есть по голове кокошник абсолютно универсальный и вам подойдет то есть на любой размер головы. Также из ткани парчи здесь сделана, золотистая такая вот парча, она переливается. Очень яркий кокошник. Кокошник, он в комплект данного костюма не входит. Вы его можете приобрести отдельно. То есть, если вам нужен, то вы покупаете отдельно кокошник, заказываете, э, и мы вам изготовим любого цвета. Э, если не нужен, то, пожалуйста, можно приобрести только один костюм. Вот у нас сейчас такая вот небольшая партия данных костюмов Дуняш. Можете посмотреть, как они выглядят. Вот так вот в упаковочке они. Упакованы все аккуратно. Как выглядит. Ну, можем открыть с вами любой из костюмов и посмотреть, как же они выглядят в распечатанном виде. Ну, давайте откроем красный цвет. Э, это такой более универсальный, чаще даже спрашивают красный цвет. Давайте посмотрим, распечатаем красный костюм. Вот так он в запечатанном виде, все очень аккуратно сложено. Индивидуальная полиэтиленовая упаковочка. У нас в товаре визитка Grand Start. На ней вы найдете всю интересующую вас информацию. И ну, давайте посмотрим сам костюмчик. У нас костюм состоит из сарафана и рубашки. Вот такой вот ярко-красный сарафан. Это костюм для взрослых. Здесь рубашечка, она отдельно. Просто как бы когда шьют, их э, спокойно уже укладывают, э, чтобы они были внутри, чтобы это был товарный красивый вид. Длинные рукавчики. Смотрите, рукавчики на резиночке здесь. Такая вот красненькая тесьма. Хлопок стопроцентный. Очень приятный к телу. Здесь все также в тесьме. Это очень качественный костюм, все хорошо пошито. Наше российское производство. Вот так вот выглядит сарафанчик на лямочках. Кофточка внутри, она застегивается на пуговичку. Такая пуговичка, обратите внимание. И вот такой вот длинный сарафан. Сарафан в пол. Также с тесьмой по низу идет. Вот такая яркая тесьма в цвет сарафана. И посередине. Сзади сарафанчик просто однотонный красный. Это все легко также гладится, ну его, в принципе, можно даже заказать, прям сразу одеть, они очень аккуратно упакованы и уже, ну, как бы проглажены. Вот такие вот красные, синие, зеленые желтые любого цвета сарафанчики и такой же вот синенький. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонив нам по телефону.